Bahan yang perlu disiapkan ada tepung cakra, kemudian gula pasir, gula palem, terus selanjutnya ada susu cair butter dan garam ragi, terus whipped cream cair susu bubuk ini butter lagi sama kayu manis bubuk ya sekarang kita siapkan mixer dan kita mulai masuk-masukkan bahan yaitu yang pertama kita masukkan tepung setelah tepung sudah masuk semua yang kedua kita masukkan gula pasir nah kemudian setelah gula sudah dimasukkan kita masukin susu ya setelah itu kita masukin ragi dan kita masukin lagi whipped cream cair selanjutnya kita masukin susu cair bahan-bahan tadi udah masuk sekarang kita umami sampai setengah kalis Setelah adonan sudah setengah kali, sekarang kita masukin butter dan garam dan kita lanjutkan untuk mixernya sampai benar-benar kalis. ini teman-teman contoh adonan yang udah mulai kalis adonan sudah kalis dan ini buktinya udah kalis ya kalisnya sampai seperti ini dia uh, jika dibuka dilebarin dia tidak sobek